amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien pinpanoak zartatu ditzakeen amorru karrankan. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borroka. Borrokan mugimendu feministaren irautzarako indar leherkaria inez baino biziago dagoelako. Porque somos más que cuando empezamos y porque seremos más de las que somos. Lucharemos hasta que el cis heteropatriarcado arda. Lucharemos hasta que el miedo cambie de bando. Machirulos, os lo advertimos, el miedo no es nuestro. aurre eginez elkartasun eta saretze feminista ereiten etxaiari hortzak eta ukabilak erakusten sistema zapaltzailea deserrituratzen gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentza transfeminista! Gora!